Yo, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Suara gue kecil di microphone, eh di headphone. Oke, gue dengerin. Oke guys, ini sekarang gue dapat requestan tadi barusan gue habis live di Instagram uh, dan gue udah ngeliat di gue di tag di tag ini ya guys sama Mayday. Ini day Six yang ultra. Gue gue gue langsung dikasih sama Papa Sungjin deh ya, waktu di tag gue gue langsung buset lo gue pakai apa suara handphone guys ya itu udah merinding guys ini suara dia tuh gila mau di di di device mana aja bikin merinding guys ya. Oke okay, guys. Ini gua akan react day 6 try yang apa? Oh, live. Ini live video guys ternyata guys ya. Oke okay, guys, tapi sebelum itu kita intro dulu guys. Oke okay guys, nih gue akan react guys sebentar tua ini dulu dikit. Uh, Oke okay, ini udah, ya udah udah. Ini udah gue udah buka videonya guys ya Day 6 yang Ultra live video ya guys ya. Ini berarti mereka live. Ya mungkin kalian lebih tahu informasi ini mengenai ini videonya ini music video di take ulang apa mereka bawain secara live. Kalian bisa tulis bantu di kolom komentar guys ya. Tukar-tukar informasi guys penting guys. Oke okay guys kita langsung react aja guys Day 6 Ultra. Kita lihat di kemana <laughs> lagi nih kita kalau akan bahas kayak gini guys gila di setiap ide-idenya munculnya aneh-aneh aja guys ya day 6 ya oke langsung aja guys ya satu dua ceplok oh sound pianonya enak one pill uh enak banget serius ih one pill tuh main pianonya guys ya. Ini sebelum sorry guys ya kalau gue banyak-banyak pause ya guys ya karena gue kalau uh, denger lagu gue juga begini kadang-kadang guys walaupun tanpa harus depan kamera. Soalnya gue pengen lihat uh, ini secara soundnya, terus skill permainan pill ternyata di sini tuh apa skillful juga guys ya. Maksudnya bukan hanya technical tapi perasaannya juga dimainin pas dia main guys. Nih. Tuh dynamic banget guys. Oh, yes. Guys kan kalau ngomongin core progression, day 6 makanannya kayak begini guys. Jadi ini mereka tahu permainan uh, apa namanya? Uh, dinamikanya itu dimainin banget secara perasaan juga kita kayak begini guys ya. Sorry guys kalau misalnya latar belakang gue ada suara-suara hujan guys, sama petir sama bom kali mungkin. Oke, kita lanjutin lagi. Aduh. Ih suaranya nangis juga ya Wonpil ya. Wow Skillnya nggak main-main sih Aduh ke situ lagi Jangan habis ini Sungjin Jang Hmm <laughs> Gusbam langsung Grrr. Eh papa aduh tingginya guys sorry guys ya gue minta maaf banget guys uh, nikmatinnya seperti ini guys ya tapi gue nggak nggak tahu gue gue nikmat banget kalau denger pengulangan-pengulangan kayak gitu karena bikin gue aja guys Waduh, note pas banget. Eh. Gila nih orang sih talenta sini kayak gini udah dari pabriknya begini suaranya guys Waduh emosi juga main mereka ya Oh guys, aduh tunggu-tunggu One Pill abis ini ngasih feelnya kayak gitu lagi Ini kalau bicara kualitas vokal mereka ya guys ya Suara orang bagus banyak tapi penjiwaan tuh jarang guys ya Nah ini mereka punya penjiwaan ya guys untuk membawain sebuah aduh ini tulisannya Korea guys nih di sini guys gue nggak bisa baca mungkin gue nggak harus baca gue udah kesampaian sih guys message-nya melalui nada-nada notasinya cara mereka nyanyi gue sampaikan sih guys sedih tapi gue nggak tahu sedihnya karena mana kan luas kan sedih guys ya tapi kayak dari tadi dua orang aja nyanyi udah mewakili banget perasaan ini guys ini one pill dengan main pianonya ini baru nih dia rada shine through di sini guys ya skill dia mulai keluar di sini guys ya walaupun gue bukan main piano sekali lagi tapi ini dua orang ini menjiwai uh, ini masing-masing guys ya apa uh, liriknya guys lagi guys oh aduh kenapa begini J mereka nyanyi juga nadanya pas-pas semua ya not not nih sayang sound drumnya sound sound drumnya kurang gimana gitu guys ya eh ini suara snare fat banget tuh kayaknya pakai fat snare tuh guys gila <laughs> soundnya dark gitu Wuh. ini pas dia mukul snare nih guys Wuh, enak banget itu oh salah guys soundnya enak oh yongkei eh. Gila penjualan mereka ya Appreciate banget sih Oh my god Aduh dikasih falset lagi Tuhan Oh manis banget gila Oke okay. Primat ya tadi ya Oh my god. Eh, kayaknya berubah beruang tuh chordnya, Iya gak sih? Oh nggak ada nggak. Oh ini baru One pill, yes, come on. Wuh, Oh, duh. Rapi guys. Oh, nah. Ini siapa yang ngambil bass? Siapa yang ngambil tinggi? Oh, yang tinggi kayaknya ini ya, yang Ke. Soalnya dia miking ya. Si yang Ke yang ngambil tinggi. Coba. Oh, suara satu kayaknya kayaknya si Wonpil. Oktav tingginya si yang Ke. Nah, dua orang ini nih, si Jay sama Sung Jin, gue nggak tahu sama si Dowun. Mungkin Dowun yang ngambil yo, itu mungkin ya. Karena suaranya waktu itu gue denger walaupun ada, ada lawak sedikit suaranya lo cukup low guys sih. Ya. Coba lagi. Wah. oh, Rapi, Bos. Rapi, Bos. Oh, akapela lagi. Ya? Uh, udah tinggi yang ke, ngambil. Waduh, waduh, waduh. Sorry guys, ini nyayat sih. Uh. Kasih reverb gitu lagi. Wow. Wow. Gila lagu slownya mereka guys. Habis ya. Wow. Gila gimana gak gila orangnya kayak begini. Iya sih, pasti banyak sih kalau nonton live mereka kesurupan, mungkin banyak guys yang kesurupan. Tapi pasti sih guys, gila nih vokal mereka nunjukin kualitasnya dan gue gua, gua sangat appreciate banget permainan Pill key, keyboardnya guys, ya, rapi banget tanpa kesalahan, temponya juga bagus banget, dinamika dia main, perasaan dia juga main dan para penyanyi ini gila buset guys. Mungkin Jay nggak terlalu banyak memainkan gitar juga ya sama si Sungjin. Drumet ya udah as usual tuh mereka emang tight sih guys si, si Dowon. Young K dia dia ketahuan banget tuh dia berpengalaman ya untuk uh, untuk live ya guys saya dari segi miking dan segala macam dia menguasain banget semuanya dan yang pasti tuh Sungjin ambil high note tetap guys papa ini bikin bangga guys <laughs> gila beneran deh ngambil high note serem-serem banget Bonpil juga dia punya liuk-liukan itu guys tapi yang pasti ini kesampingan semua teknis ya guys ya. Ini mereka penjiwaannya gila sih guys. Ini penjiwaan dia ngedalamin liriknya walaupun gua nggak tahu. Tapi gua message ke translate banget guys sama lewat-lewat lagunya mereka yang begini guys. Aduh guys, thank you guys udah rekomendasiin nih lagu I'll Try. Gua gua gua senang banget pas dia masuk apa di tag gue Instagram gua gua gua denger si siapa sih Sungjin lagi berteriak gue langsung wah gue pengen ngeriak nih lagu nih guys aduh guys thank you banget guys kalau misalnya kalian ada video-video yang bikin gue sakit jiwa lagi tolong taruh di link taruh di DM Instagram gue ataupun di, di tagin gue aja gue pasti akan baca guys selalu gue baca oke okay, guys thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video guys oke okay, thank you for watching dan jangan lupa pencet tombol subscribe bye bye